willkommen zu diesem ersten Fontes-Vlog hier auf dem YouTube-Kanal von der Fontes Venlo. Ja, mein Name ist Lennart, ich studiere International Business jetzt im dritten Semester. Und ich bin Romina und ich studiere International Marketing im ersten Semester. Ja, als ersten Vlog dachten wir, wir zeigen euch mal den Campus. Hier seht ihr genau. direkt schon das Haupteingangsgebäude. Dann nehmen wir euch jetzt mal mit rein. Viel Spaß! Also, jetzt sind wir hier drin in der Uni. Das ist der Eingangsbereich. Ihr seht, überall sind schon Leute am Studieren und am Arbeiten. So Orte gibt es in der Uni hier überall. Also immer mal wieder ist ein Tisch oder ein kleiner Raum, wo sich die Teams dann treffen und zusammenarbeiten, weil man auch ziemlich viel in der Uni selbstständig machen muss. Genau, und diesen Bereich zeigen wir euch jetzt einfach mal ein bisschen. Jawohl, Kriegst du los? Ja. Wunderbar. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Eingangshalle und eigentlich ist es gar nicht so wirklich spektakulär. Also man hat halt hier ein paar Elemente, so, wo man sich dann hinsetzen kann mit seinen Freunden. Das ist ganz entspannt. Dann hier ist nochmal so ein bisschen der Security-Bereich. Und dann kann man halt eben von hier aus zu den ganzen verschiedenen Räumen kommen und zu den ganzen verschiedenen Gängen. Und das können wir euch jetzt einfach auch mal zeigen. Also als erstes haben wir hier einmal so eine kleine chill out area Da kann man sich wieder mit seinen Freunden zusammensetzen und ein bisschen lernen. Aber dann haben wir hier und dort vorne im Surface Engineer Lab wieder so ein bisschen Forschungsmöglichkeiten, wo dann einfach für die Studenten ein bisschen Möglichkeiten ist, zu arbeiten und auch wieder zu lernen. Dann haben wir da vorne eine Litfaßsäule, da sind all die wichtigen Events, die so momentan anstehen, also irgendwelche Partys, Workshops, whatever. Alles, was so ansteht, kann dann dort angebracht werden. Dann ganz wichtig, die äh, Kaffeemaschine und Teemaschine. <laughs> going well. Hier vorne nochmal so Toilettenbereich und so. Und dann hier haben wir nochmal ganz viele Lernbereiche. Ja, und hier auch nochmal ganz, ganz viele Lernbereiche. So, dann zeige ich euch jetzt mal das Student Service Center. Kommt mit. Die netten Damen da vorne helfen euch bei allen möglichen Fragen, die ihr habt. Hallo. Guten Tag. Bei was können Sie den Studenten so behilflich sein? Wir schreiben die Studenten ein, Aha. wir sorgen dafür, dass die die Prozesse dazu, dass die dann gut laufen, dass mhm. die wissen, was die alles äh, einliefern sollen und äh, was sie dann danach noch tun sollen. Und später während des Studiums können Studenten hier auch alles Mögliche eigentlich fragen. Wir haben nicht immer selbst die Antwort drauf, aber äh, ja, wenn nicht, dann können wir das weiterleiten zu den Kollegen. Aber das kann dann um Noten gehen oder äh, ein BAföG-Formular, das ausgefüllt werden muss oder äh, äh Einschreibung für Klausuren, dass wir da ein bisschen Informationen geben ja, eigentlich alles, Dankeschön. was dann an Fragen kommt. Ja. Sehr gut, Dankeschön. Dankeschön. Okay, ja, die netten Damen hier sind auch äh, jeden Tag der Woche erreichbar. Könnt ihr auch per WhatsApp anschreiben zum Beispiel und die helfen immer gerne. Ja, hier direkt im Anschluss ans Student Service Center gibt es den Copyshop. Ähm, da kann man natürlich dann nicht nur normale Kopien machen, sondern auch Poster und ähm, gebundene Hefte und alles mögliche, Sticker, was man braucht, kann man hier drucken lassen. So, ich stehe jetzt hier vor der Bücherei. Die ist direkt über dem Student Service Center. Und wir gehen da gleich rein, aber ich muss ein bisschen leise sein, weil da versuchen die Leute halt auch was zu lernen. Komm mit. Hier helfen euch die netten Herren und Damen der, der Bücherei. Und hier unter dem Stockwerk weiter oben findet ihr alle Bücher, die ihr braucht und habt Zeit für euch in Ruhe was zu studieren und zu lernen. So, dann zeige ich euch jetzt mal hier im Klassenraum als Beispiel. So sehen wir aus. Das ist einer von den kleinen Klassenräumen. Die habt ihr dann in euren Kursen, für Tutorial. Ja. Ist aber auch nur ein Teil der Räumlichkeiten, in denen ihr studieren werdet. Nein. Ah, hi. Ja, Kaffeemaschinen gibt es übrigens auch auf der ganzen Uni. Sehr praktisch, könnt ihr jederzeit euren Fix bekommen. Könnt euch euren Kaffee ziehen, darüber setzen und mit euren Mitstudenten gemütlich irgendwas lernen oder studieren. Wie sonst auch, überall. Okay, wir sind gerade einmal in der Mensa und ab jetzt zeige ich euch mal ein bisschen hier, wie die Mensa aussieht und ich nehme euch einfach mal mit. Wir haben einmal an dieser Stelle einen Kaffeeautomaten. Da kann man dann alle verschiedene kaufen, auch kleine Snacks zum Beispiel. Dann gibt es hier natürlich einmal nochmal ganz viele Getränke und auch nochmal kleine Snacks, die man sich kaufen kann. Und hier kann man sich dann jetzt zum Beispiel in diesem Fall einen Salat oder so zusammenstellen oder einen Joghurt. Also hier ist eher so frühstückmäßig. Und dann gibt es hier nochmal ganz, ganz viele kleine Snacks, wo man dann kurz für die Vorlesung oder so holen kann, wo man dann ähm, bisschen was hat. Und da hinten gibt es dann auch nochmal größere Hauptgerichte, also wenn man wirklich Lust hat auf was wirklich Warmes. Und hier in diesem Bereich ist <laughs> einfach nur dann ganz viele Sitzmöglichkeiten, wo ihr dann essen könnt. Und hier ist dann auch nochmal neben der Mensa eine kleine Lernarea, wo ihr dann auch nochmal essen könnt oder mit euren Freunden wieder lernen könnt. Jo, wir gehen jetzt einmal rüber ins nächste Gebäude, ins W3-Gebäude und ich zeige euch nochmal ein bisschen, wie draußen der Campus aussieht. Jetzt haben wir momentan improvisatorisch ähm, hier die ganzen Fahrräder stehen, weil der wirkliche Fahrradparkplatz momentan ein bisschen umgebaut wird, also lasst euch davon nicht irritieren. Im Sommer stehen dann überall diese bunten Stühle, die wir dort und dort haben, rum und dann könnt ihr euch dort auch wieder mit eurem Freund hinsetzen, ein bisschen die Freistunde verbringen. Ansonsten gibt es auch hier oben einmal einen Tunnel. Den könnt ihr nehmen, wenn das Wetter richtig blöd ist. Und dann kommt ihr damit rüber in andere Gebäude. Wir sind jetzt im W3-Gebäude und dann nehmen wir euch einfach mal ein bisschen mit, zeigen euch ein bisschen, wie das Ganze aussieht. Ist nicht besonders spannend, aber einfach einen kleinen Überblick. Jo, sorry an dieser Stelle. Ihr werdet schnell merken, dass wir drei Gebäude haben wir leider nicht in seiner ganzen Fülle gezeigt. Aber das liegt einfach daran, dass an dem Tag sehr, sehr viele Leute Unterricht hatten und wir die nicht zeigen wollten. Aber eigentlich verpasst ihr da auch gar nicht so viel, weil der Großteil sind wirklich Klassenräume, wie die, die wir uns euch vorhin schon gezeigt haben. Also ja, das ist eigentlich gar nicht so spannend. Jetzt haben wir auch noch hier einen Hörsaal. Der sieht klassisch aus, also so sind die immer bei uns auch von der Größe. Also größer als so wird eigentlich gar nicht wirklich für den Unterricht oder für die Vorlesungen. Also darauf könnt ihr euch dann einstellen und das ist eigentlich immer eine ganz entspannte Sache. Und an dieser Stelle zeige ich euch auch mal ganz kurz so circa meinen Weg zu Fontes, denn ich denke, das interessiert natürlich auch einige. Hat mich am Anfang auch total interessiert, wie ist das eigentlich, jeden Tag hinzufahren zu Fontes, wenn man nicht dort wohnt ähm, wie kann man das machen, wie ist der Weg. Und deswegen zeige ich euch einfach mal so einen beispielhaften Weg. Ähm, ich kann schon mal vorab sagen, wir sind jetzt ähm, morgens um 8 gefahren, heißt eigentlich so in der Rush Hour. Ich hatte um 8.45 Uhr Uni und ich bin lieber was ähm, früher da, einfach um ein bisschen Puffer zu haben. Äh, deswegen sind wir halt hier um 8 Uhr losgefahren, aber eigentlich sind wir schon viel, viel früher da. Also das ist eigentlich gar kein Stress. Äh, warum rede ich von wir? Ich habe eine Fahrgemeinschaft mit einem aus meinem Studiengang. Ihr werdet nämlich nach Postleitzahlen einsortiert in eure Klassen. Das heißt, ihr könnt euch mit Leuten zusammentun, die in eurer Umgebung wohnen. Das ist nicht nur bei Gruppenarbeit total praktisch, sondern eben auch beim Fahren, weil die Spritkosten natürlich auf Dauer dann auch ähm, je nachdem in die Höhe gehen könnt. Aber wenn jemanden habt, dem euch das teilt, ist das natürlich total praktisch. Und wie ihr seht, ähm, fahren wir erstmal eine ganz schöne Weile über Land und durch so Städte und so. Das kann manchmal echt nervig sein, wenn man dann irgendwie einen LKW oder irgendwas anderes vor sich hat. Aber an diesem Tag sind wir sehr gut durchgekommen. Ansonsten hält einen das vielleicht fünf Minuten auf. Alles gut, das haben wir eingeplant. Und dann geht es auch schon auf die Autobahn. Ähm, es ist eigentlich genau Hälfte, Hälfte. 15 Minuten Land, 15 Minuten Autobahn. Und auch wenn das jetzt hier unfassbar schnell aussieht, ähm, <laughs> bin ich nur so durchschnittlich 120, 130 gefahren. Ähm, und da komme ich super gut voran. Die Autobahn ist auch total leer. Also das ist gar kein Thema, zumindest bei uns. Wir fahren über die A31 und das ist gar kein Thema an der Stelle muss ich einfach sagen, habt da auf jeden Fall keine Angst vor, mit der Autobahn oder über Autobahn über Land dahin fahren zu müssen. Ich finde 30 Minuten ist noch super machbar und es stresst jetzt auch nicht sonderlich. Von daher keine Sorge. Wir müssen auch nur ein ganz, ganz kurzes Stück durch die Niederlande. Das war jetzt auch schon hier das kurze Stück am Ende. Dann fährt man nur noch um die Ausfahrt und dann ist man eigentlich auch schon praktisch da. Muss nur noch einmal über diese Ampel. Ja, und das war's dann auch schon. Und dann ist man auch schon an der Frontis. Hier haben wir ein kleines Video zur Parkplatzsituation an der Fontes. Das ist jetzt so ein absoluter Bruchteil der Parkplätze, die es gibt. Die sind auch alle kostenlos für euch. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, je nach Zeit da einen Parkplatz zu finden, aber eigentlich wird man immer fündig mit ein bisschen Suche. Leute, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal demnächst wieder, wenn wir wieder neue Videos drehen. Da kommen nämlich jetzt in Zukunft noch einige auf euch zu. Mhm. Und vielleicht interessiert euch das ja und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch einfach noch mal ein bisschen über die Fontes informieren. Und ja. <laughs> Alle wichtigen Links und, und Social Media und Websites und Informationen sind natürlich in der Webseite unten. Genau. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Kommentare, ihr wisst, was ihr mit Genau, unten rein. <laughs> Wir bedanken uns fürs Zusehen. Tschüss. Ciao.